Astăzi este despre a motiva sau a te motiva. Ehm, este, pentru mine, a te motiva pe tine este ehm, cumva ehm, tot ceea ce fac eu cu videourile astea și Mirela Doina. Apropo, Mirela, îți mulțumesc foarte mult că, că îmi traduci verbele. Noi două încercăm să facem ceva pentru tine. Acum, nu știu părerea Mirelei, însă eu cred că vreau să te motivez să faci și tu un mic ceva din ceea ce îți place, uh, fără să mai aștepți bani în schimb, pentru că noi două nu așteptăm decât like-ul tău, în rest nimic altceva. Um, cred că dacă fiecare om de pe planeta îmi face ceea ce fac eu și Mirela Doina, uh, cred că um, planeta ar fi plină de oameni fericiți. Nu că noi două am fi extrem de fericite pentru chestia asta, însă Mie mi-a dat un impuls uh, pentru a face din ce în ce mai mult. Poate și Mirele, nu știu, apropo Mirela să-mi spui. Uh, cred că asta este adevărata motivație să um, să-l inspir pe celălalt și cu exemplu personal. Tu ce părere ai? Ceau!